coisa feia. Que coisa feia. Não, não, não, não, peguei, peguei. Que coisa feia. Você comeu um inseto. Você comeu um inseto. Você comeu. Não, não, fica aí, fica aí. Você comeu um inseto, encosta em mim não. coisa feia, soneca. Não, não, não, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Você, não, não, não encoste em mim, fica aí. Você não vai subir. Nem adianta fazer graça. Não, você comeu um inseto. Você acha bonito fazer isso? Você acha bonito? Hein? Tô falando com você. Você acha bonito? Que coisa feia. Não, não adianta que eu não vou fazer graça com você, não. Você acha bonito, rapaz? Você comeu um inseto? Não, não achei bonito não. Quero nem olhar para você. Não, nem adianta. Tu acha bonito? Você acha bonito você comer um inseto? Que coisa feia. Que coisa mais feia. Eu não achei legal. O que, que você quer? Ah, tem papo contigo não. Tchau, tchau. Tô indo embora. Tchau. Ó não tem graça. Olha para mim. Ai. Não tem gracinha não. que tu quer coçar na barriga? Tá ronronando, tá? Tá com cosquinha, tá? Sente cosquinha, sente cóstica. Cóstica? É? ó ah, vou pegar ele, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. Aqui, aqui, vem cá, aqui, aqui, ó. Vem. É o gato mais sem vergonha que existe. Gostou? Tá brinca... Hã? Gostou de brincar, de escorregar? Tchau, tchau.